Aí é, galera, olha isso aí, ó. Viu? Olha lá, tá cheio no meio do mato. Achado não é roubado. Achado no meio do mato. Como é que eu vou fazer? Vou levantar a barriga. Achado não é roubado. Vou de comprar o terreno aqui na trilha do mestre, ó. Acabou de comprar o terreno na trilha do mestre. Tem dois terrenos aqui hoje na trilha do mestre. Dois.